जानता हूँ औकात तुम्हारी तुम हर जगह सफाई देते फिरोगे आज मुझे इग्नोर कर लो कल मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेते फिरोगे